Salut à tous, aujourd'hui je vous fais cette vidéo depuis mon point de paradis en Espagne, à Puerto de la Duquesa qui se trouve tout près de Marbella. Alors, cela fait presque un an que je vous avais promis de vous faire cette vidéo de présentation. Mais voilà, pour ceux qui me connaissent déjà ou pour ceux qui ont vu ma première vidéo, ils savent à quel point c'est difficile pour moi de voir mon image, que ce soit en photo ou en vidéo. À chaque fois, c'est un, une vraie préparation psychologique pour pouvoir euh, faire une photo ou une vidéo et encore pire, de décider de la publier. Alors voilà, pour euh, dépasser mes peurs, pour me dépasser moi-même, parce que j'adore les challenges et je déteste quand il y a quelque chose qui, qui, me, qui me bloque, j'ai décidé de me lancer un défi, de vous faire des vidéos et de vous partager euh, pour ces vidéos euh, des sujets concernant bah, ma vision de la vie, ma vision des choses. je vais vous parler des business par exemple, des projets, je vous parlerai aussi d'amour, euh, je vous parlerai des sexes, oui, ça va être un peu croustillant aussi. Euh, et, je vous parlerai des... En fait, je vous parlerai de tout ce qui me passera par la tête et que j'aurai envie de vous partager tout simplement. Alors voilà. Alors, allons-y pour cette vidéo des présentations. Alors, qui je suis Vu que vous suivez ma page, vous savez déjà que je m'appelle Angie je suis colombienne et je suis arrivée en Belgique à l'âge de 15 ans. Oui, c'est bien de l'espagnol, c'est de là qui vient mon accent. Alors, j'habite en Belgique depuis 26 ans. Oui, oui, vous pouvez bien faire les comptes, j'ai bien 41 ans sur cette terre, du moins dans cette vie-ci, avec ces corps-ci, j'ai bien 41 ans. Je suis un entrepreneur, je suis une rêveuse et je suis une rebelle dans l'art. J'adore les projets, j'adore les business et j'aime vivre ma vie selon mes envies et avec la joie de vivre d'un enfant. Dans ma vie professionnelle, je suis informaticienne à la base. Et eh oui, je sais bien, les looks ne correspondent pas aux geeks qu'on s'attend à voir débarquer. Et pourtant, je suis indépendante depuis l'âge de 23 ans quand j'ai lancé mon agence web et informatique. Cela a duré 14 ans. Et puis dans ce parcours-là, la ce que je suis s'est lancée dans un projet fou et j'ai même réussi à faire une levée de fonds pour ces projets. Puis euh, en 2014, malgré tous les efforts, euh, ces mêmes projets projet a tout englouti. Donc euh, la société, les projets, l'investissement, tout, tout, tout avait été englouti par les projets et j'ai été obligée de déposer la faillite de la société à ce moment-là. Je dois dire que c'était l'un des passages de ma vie d'adulte les plus difficiles à vivre. C'était vraiment très, très, très dur voilà. Et en même temps, j'estime, je considère aujourd'hui avec les reculs que c'était l'un des plus beaux cadeaux que, euh, la vie a pu m'offrir. Euh, c'était cette belle aventure. Mais bon, je vous parlerai de cette aventure-là dans une autre vidéo à un autre moment. En 2015, après avoir récupéré un peu de force, euh, <laughs> et, avec la peur au ventre, ouais, surtout avec la peur au ventre, je me suis lancée à nouveau sur les rings de l'entrepreneuriat. C'est à ce moment-là que j'ai créé mon activité d'objets de luxe d'occasion. Cette activité porte vraiment les noms de mon ADN. Ça s'appelle bête sauvage. <laughs> Et eh oui, parce que je m'estime être une vraie sauvage. Aujourd'hui, je gère Bête Sauvage depuis la Belgique et l'Espagne. J'ai réussi l'exploit à être une semaine par mois au soleil de l'Andalousie, tout près de Marbella. Dans une autre vidéo, je vous raconterai comment j'ai réussi ces trucs fous et c'est un truc de rêve comme vous pouvez le voir. <laughs> Donc euh, voilà, une semaine par mois en Espagne, je vous raconterai comment est-ce que j'ai fait un truc pareil. 2018, j'ai lancé en parallèle avec Sauvage l'activité d'Engie avec une tournée de conférences qui se sont déroulées dans les principaux pays francophones. La dernière, c'était en décembre 2018 à Montréal. La même année, j'ai écrit mon premier livre sur les sujets de la conférence qui était « Pourquoi ce sont toujours les gentils qui en prennent plein la gueule ?» Donc aujourd'hui, je me dédie principalement à ma passion dans les domaines du luxe. Engie, je dirais que elle est un peu en attente. Je lui dédie beaucoup moins de temps aujourd'hui et j'attends juste que son grand frère euh, puisse voler un peu de ses propres ailes et qu'il aurait un peu moins besoin de sa maman. Et, euh, à ce moment-là, je me dédierai un peu plus à cette autre passion qui est Angie. Parce qu'il faut savoir qu'avec moi, je ne fais que des choses que j'aime bien et quand je ne les aime pas, eh ben, je ne les fais pas. Dans ma vie personnelle, j'ai été mariée pendant 17 ans. Ça a duré de 17 à 34 je n'ai pas d'enfant. En fait, à 19 ans, j'avais décidé que je ne voulais jamais avoir d'enfant parce que même si j'adore les enfants, et eh ben, j'adore bien plus la création des projets et surtout, j'adore ma liberté. J'aime m'habiller sexy, comme toute latino, j'aime les hauts talons, euh, entre 10 et 18 cm, j'aime assumer mon corps, assumer ma féminité, euh, ma sensualité, j'aime aussi euh, l'amour libre, hors de toute possession, je dirais que c'est les couples libres qui me correspondent les mieux. Euh, je suis bisexuelle, j'adore les défis, j'adore euh, les challenges qui me permettent de me dépasser. Euh, j'aime vivre ma vie, disons, en faisant à ma tête, en m'en foutant de me tromper parce que, comme dit quelqu'un qui est très cher à mon cœur, il dit souvent « soit je gagne, soit j'apprends ». Et c'est exactement ça parce que je me dis, tant que je n'ai pas un pied dans la tombe, je trouverai toujours un moyen de trouver à l'intérieur de moi la force de me relever réalité, ce qui compte pour moi, c'est de suivre mon cœur. Parce que c'est en suivant les chemins de son cœur, c'est qu'on trouvera son bonheur. Peu importe ce qui arrive, euh, finalement, c'est ce qu'on cherche tous, c'est le bonheur. Parce qu'après tout, qu'est-ce qu'on va emporter de ce monde C'est uniquement les moments vécus. On va emporter une valise remplie des bons moments et une valise remplie des mauvais moments. Et moi, je vis ma vie en faisant en sorte que ma valise des bons moments soit les plus remplie possible, si possible débordante, débordante, débordante des bons moments. Et pour finir cette description, je dirais que la rêveuse que je suis, bien sûr, elle adore les luxes, les conforts et toutes les belles choses que ce monde a à nous offrir, mais jamais je mettrai, tout cela en priorité avant mon bonheur parce que ce qui m'importe le plus, c'est qu'à la fin de mon parcours, je puisse être fière de moi et me dire, eh ben, j'ai au moins essayé. Et même si je ne réussis pas tous les rêves, parce qu'en réalité les rêves ne sont que, l'essence qui permet à mon moteur d'avancer, mais ils ne sont pas réellement la finalité sont, comme on dit, c'est les chemins qui comptent. Et, j'ai envie, en partant de ce monde, de me sentir fière, de, me sentir que j'ai au moins essayé et que je l'ai fait. Et même si je ne réussis euh, pas tous mes rêves, comme je dis souvent, euh, ce n'est pas grave, vous mettrez sur, sur, ma tombe, elle a vécu en rêveuse, mais elle est morte heureuse. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous aimez la folie, alors abonnez-vous parce que déjà dans une semaine, je vous prépare une vidéo où je vous parlerai de féminité, sensualité et du fait d'assumer son corps en tant que femme. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous ah, Sacré défi <laughs> Bisous Ciao Voilà, ça fait un moment que je vous avais promis de vous faire une vidéo des présentations. Non. C'est longtemps que je vous avais promis de vous faire une vidéo de présentation. Cette vidéo est la numéro 57 euh, au moins que j'ai déjà essayé pour vous faire cette vidéo de présentation. Je vous avais promis cette vidéo de présentation il y a déjà quelques mois.